ये कते काम कर करबे ये की भेल चलू चलू लाइन में लगा गेल छिए कथि लगा गेल छिए पुर्जा लगा गेल छिए डॉक्टर ल बाप रे कनिए भीड़ रहे छै अहाँ के कथि लगा गेल छिए दुई महीने दुई साल से इएह काम करे छी सब दिना अहाँ पुर्जा कथि ल डॉक्टर ल लगा गेल छिए कहता ना यो खोल के डॉक्टर बड़ी नीक छै हां हमरा ने कतो जाय के जचबे चल ले रह भर दिन के जचाय के करत रहवा एते जचलिए से भेला उ डॉक्टर कहे छै बड़ नीक छै चलू एक दा जचा लेब कोन ठीक छै भगवान ओते डॉक्टर लगै दिन सके बियाह कर ले दोसर तऽ क्या ने कर ले छे से गोदा ए चुप कुछो कुछो बाजि दे छै अहाँ बियाह केना करबे ये केना के बिया कर छ जना के बिया हमरा से करना तेना दोसर से करू ना से के करबे लो दस टा बिया कर बिया बियाह हां ये अनु सुनु कहै छै मागे ओना नै करू ना बुझले कते सब दिन डॉक्टर से जवाब तऽ पूछू ना अरे हम खाली जान प्राण लगा देले छे अहाँ के जे बिया करू बिया करू हां देखो बिया नै करबे ना बुझे बुझे छे हम जे हमरा आ दे दिया आ कतनु कहबे ना हम दोसर बिया नहीं करब नहीं करब कहाँ जाने छी जब नहीं हेतै हमरा धिया पुता तो बलोच कथि यहाँ जीत देने छी खुदा अहाँ केना बुझै छी नहि हेतै ये दुनियामे ककरा नहि मिलै सबके हेतै नहि हेतै हमरा बुझै जते देखेली कते कहल गेली कोन धामी ओझा डॉक्टर सब लगे तऽ कहाँ भेलै से तऽ लिए तऽ कहाँ सब डॉक्टर कहै जे नहि हेतै सब कोइ कोइ तऽ कहै जे हेतै कोई ने सब पैसा ठके लगल है बुझलिए ना सुनो हम कहै हमर बात मान लिए ना बियाह कर लिए ना नहि अहाँ कतनो कहबै ना लाख प्रयास का रहै हम तोहर बियाह नहि करब नहि कर लिए बियाह नहि एक बात कहू अपनो केहन खुशी छियै है तोहर बियाह लाइफ करना कहीं टेंशन लेबे के अपन दोसर नहीं हाँ। तो हमरा में त धिया पुता नहीं हाथ ना तो, तो ओकरा से बियाह करबे तो ओकरा में हेते नहीं है दोसर ये दिया पुता नहीं दिया पुता नहीं हेते तो जिंदगी में रहना रहबे तोहर बियाह नहीं करबे हां चलो पहला लाइन में लगे हां तो पता वाला को हम ना नचबल तचबल कहि छी जे मन है से करू हमरो बात नहि मानू बाप रे जे ये की हम जचबै सब दिन जचबैते रहबै ने आते आब दू दे पैसा खर्च भेलै भेबे करले आब दो दू चारि पाँच सए भए की सब हम बियाह करबै से करबै से दोसर बियाह करबै ये लोक की कहतै गाममे से अहाँ बुझै छियै कुछो न कहते लोग लोग कथी कहता अखनी लोग ने धिया पुता नहीं हमरा लोग कते अथी करे छै हम सौ रुपया करबे कथी हमरा अहाँ कम सुंदर छी से सुंदर के बात नहीं है धिया पुता नहीं भेल ना तो धिया पुता खातिर लोग हमरा दूसरे चल गया केन केन बात कर रहे छै बजनिया कहत रहे छै की की कहत रहे छै हमरा तो की करिए अहाँ रहबे ना यहां दो रुपया करबे त तब हम रहबे करबे तब लोग कहबे करत हां तब नहीं कहते तब कहते दोसर में तो भेले ना एक में कर लगत घर के तो बियाह करलक ना हम आ नहीं हम बुझे चाहना चाहे बियाह कर लेते हम चल जेबे हां बेगर हम रहन सक हम तोर बियाह नहीं करब जेबे न करब कतो अहाँ बियाह कर लिए हम नहीं जाब कतो साथ से कह हम ले जाओ नहीं अखन कहे छ तोर बात अहीं कहबे लोग की कहते समाज के हमरा हम कोई घर वाली देख ले कहते अपन घर वाला बियाह कर लिया हम कहे छ ना कर लिया बाप रे हमरा करे मने नहीं है करो दी अहाँ के तो ओहने मन नहीं है हमरा धिया पुता के शौक लगल छलिए अहाँ करो न बियाह दो दो अखन तीने साल भेल बियाह किया और दू साल देख ले बुझलिए ना तब दोसर बियाह करबे अहाँ बियाह करबे कि नहीं करबे से कह दी और जे विशाल देख लियो तब हम नै हम जाय छी अब बियाह नै करबे त तो हम बुझ लियो ई बात सब नै निकल माने नै बजाब बाबरा अहाँ नै सुनिए बियाह केना करबे बियाह करबे तब त और नै बजाबे हमरा बियाह करबे त कथि हम नै बजे बियाह कर लियो न त हम बजेबे नै अहाँ के कहू तो। बाबरे टेंशन नै देसी छी ये देखियो त संजीव भाई के दिया पता रे भेले कते कते भए गेलै तहि दुआ त कहै छी दो अखनी बियाह कर लेन रहती हो त अखनी ओते टाका बच्चा खेलत रहती हमरो बुझले दोसर बियाह करने रहती आता बुझबे नहीं करी तोहर बिया क्या ले छी तो, तो एको दे खुशे ना रहबे अंगना घर में केना केना हेते हम देखे तो नहीं छी गाम पर कुछो नहीं हेते बुझलिए ना हाँ लेकिन कर लिए बिया कर लिए हाँ अपन खुशी से कहै छियै हां अपन खुशी से कहै छियै दिल से कहै छी कर लिए बिया ठीक है बिया करबे चलू 2 साल के बाद करबे चलो इधर चेक करा के आबै छियै हम नहीं जाब चेक करबे ला बोलो बाबरी एते खर्चा भेले छै और 2 4 5 भए जेत की भए जेतै चलू ने देखा लेब लोक के जे बड नीक डॉक्टर छै ये अहाँ का पैसा बेसी भए गेल बुझलियै ने जानै छियै अहाँ जब नै हेतै त कथि लगल चेक करने ने घुरबै ये हम जानतियै तब ये ये एते हमरा विश्वास है जे अहाँ का महीना विश्वास है कुछो नै एना घुरना कका के धिया पुता कहै लोग जे बुढ़वा सब कहै छै ओकरा नै हेत रे तो 2 चार 5 साल के बाद भेले ना अपनो के हेतै ये अहाँ के ओहिने बात रे बुझलियै अहाँ के मोनियो ना अहाँ के मोनियो ना हम दोसर बियाह करबै हां आई के बात रहते लिए हमरो एक शर्त दियो कहो ना आइ चलू चेक करावे और नहीं हेते की हेते तब बीस साल के बाद दूसर बियाह करबे लेकिन करबे ने बियाह नहीं चेक करा तो आई के बाद हम अथी बियाह करबे दूसर से कर दे जमा बाप रे अखन केना तोहर बियाह कर लिए यो अखन नहीं कर करा के एबे ना तब पता चले जात ना तब अहाँ के बियाह करे पड़ो तब बियाह करबे ना अखन जेबे लिंक चेक करबे ल चल लिंक चलिए चालू हो जाई छी त 10 बेला जल्दी से सब समेट कर रख दियो अच्छा हम राख दे जाओ हम दुआर में किताब साइकिल लाग लियो अच्छा है तो जा यो की करू ना कथी सब्सक्राइब ओके यो की दाबू ना कथी घंटा के निशान के ओके